ଜି ଦିଲେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷଭ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଦଳରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି ମୁଁ ସମୀକ୍ଷକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଆବେଦନ ଅନୁରୋଧ ଆଶା